我有一个好朋友，他每年都会在临过节的前一天晚上写一封给自己的信，作为今年这一年自己的总结。有的时候吧，你不写，你的单位领导也逼你写。所以今天呢，我们请来一位结构思考力的大拿，也是一个我的好朋友李中秋老师，他做我们的联合策划人，聊聊看怎么样在年底的时候写一个特别有结构、清晰、表达有力的年终计划。我们先来看这位哥们儿他写的一个年底计划。 比如说，小明，你今年做了些什么呀？二零一六年，我成功举办了两场全国性的市场活动，完成了职业生涯认证班的学业。二零一七年呢，可以获得证书。儿子转学成功，并且帮助他步入学业正轨。我学了结构思考力，获得了精英学院的称号，获取了社群学习超级个体这些新概念。我帮六百名学生入学，在赤兔等平台学习，让个人的成长思路打开了很多。我还帮我的侄女儿留学成功，弟妹和父母亲获取了加拿大签证认证。听完他的年终总结以后，有什么感觉呀？ 没错，就一个字儿，乱。尽管说了很多年内完成的事情，但听的人完全不知所云嘛，一个都记不住。所以，其实没有要点、杂乱无章的年终总结，往往对别人没有任何的说服力。因为人的大脑啊，只能接受结构化的信息。那什么叫结构呢？结构可以说是万物之本，在物质世界，大到太阳系是个结构，小到尘埃、分子、原子也是结构。 世界太复杂，我们就会通过结构来简化这个世界和认识世界。在思维的世界，人们同样通过结构来认识事情，识别其中的规律。那么，什么叫思考力呢？思考力啊，就是一种通过结构的方式来系统思考的能力。举个例子，假如我问你怎么样把两百毫升的水装入到一百毫升的杯子里面，那按照你的经验，你就会想说，嗯，可以装两个杯子啊，呃，可以装大杯子啊，可以喝掉一半呢。 你发现你可能会有很多的想法，但是你不知道自己是不是穷尽了这个想法，或者你还有很多的盲区。但如果一个结构思考力强的人，他会把这个问题拆成三个部分：叫杯子、水和外部环境，然后一个一个展开去想象可能的方案。比如说杯子，哎，杯子太小，换大杯子，拿两个杯子，换个像气球一样的可以膨胀的杯子。水的部分呢？那水可以冻成冰柱，可以用个袋子来装起来。 可以用一个吸管来吸起来，外部环境呢，它可以把它放到太空中间去啊，可以把它放到一个无重力的实验室中间去啊，等等等等哈。你发现没有？杯、水和外界环境三个方面，就是看待这个问题的一个结构。没有结构的时候啊，我们经常会依赖经验、依赖创意来想答案，但有可能对，也有可能不对。有结构以后，你可以很自信的跟别人说这个事儿，包括以下三个方面。 每个方面有几个解决方案，这样是不是既清晰又全面呢？这种思考问题的方式啊，就是结构思考力。结构思考力的核心理念源于麦肯锡公司的金字塔原理，是一九七三年由他们的咨询顾问芭芭拉·明托发明的。当时他写这个原理的是为了说明写作的组织原则，他提倡说按照读者的阅读习惯来改善写作效果。 经过四十多年以后，后人的优化、整理和应用，形成了一整套结构化的思考和表达的方式。你不妨把整个论述过程想象成一棵向下生长的树，在纵向上面呢，每一组的观点都必须是下一层观点的概括；而在横向的方面呢，每一组的各个观点互相不重叠，但是有一定的逻辑顺序。这个图啊，看上去很像一座金字塔。 所以呢，也叫做金字塔原理。那么，这么一个金字塔就构成了一个严谨的逻辑体系。通过这样的方式来做总结，就可以迅速的抓住我们要的主旨，帮助听众沿着我们的思路去理解内容。这样子表达和沟通都会清晰高效很多。怎么样把自己的信息总结成一个这样的金字塔呢？接下来提供四个核心的原则。第一大原则叫结论先行。 简单来说呀，做总结的时候要先说结果，再说过程。我把它简化为叫论。我看知乎帖子的时候，最喜欢看的就是那个答主经常会说先说结论。哎，我太喜欢这样的说话了。为什么？因为从听者的角度上来说呀，我都特别希望在接收信息的时候，你先告诉我你的结论是什么，工作的结果是什么，也是希望最先被听到的。不过遗憾的是哈，不管是同学见面还是领导汇报。 很少有人习惯这样来表达。比如说，你很多年没有见一个老同学，跟你见了面以后，聊了半个小时，前二十分钟都在谈人生，回忆当年校园生活，你我青春的样子和当年的班花，还有打篮球的英姿飒爽。最后两分钟，他说：“哎，这是主要来呢，想跟你借点钱。”所谓人生四大悲啊，他乡遇故知，借钱。如果仅仅是朋友啊还好，如果是领导汇报的话，这就会被人骂死了。 因为官儿越大，越是需要你快点讲结论，因为他的时间呢就越值钱。所以第一个观点叫论，就是先说论点。第二个要诀啊，叫做证，叫以下证上。什么意思呢？就是每个主论点都是下面分论点可以支持和论证的。我们去看行业报告的时候啊，经常遇到一些好的报告，别人就跟你说这个报告啊，如果你有时间就看里面的 PPT 细节内容。 但如果没有时间的话，直接看标题就好，因为优秀的报告呢，往往会直接把那些数据生成的结论写成标题，放在页面的最上方。这就是一种以下正上，用下面的数据来证明上面标题的最好方式。你的 PPT 有没有做成这样呢？这就是第二个原则，叫做证。第三个原则呢，叫做类，也就是说，把同类项的东西归类分组。 有的是关于工作的，有的是关于家庭的，有的是关于学习的。你需要把不同的内容分好类，分类完以后啊，表达就会清晰很多。这些类别啊，最好是彼此不交叉的，比如说工作、学习、家庭生活，这样就挺好。但如果叫做工作、学习、社交，你就发现可能社交和工作和学习都有很多交叉之处，听上去就有点混乱，不那么清晰了。好，这是第三个字叫做“类”，而最后一个关键词叫做“比”。 比较的比，类比的比，什么叫比呢？就当你去陈述这一二三的事项的时候啊，你是有内在顺序和内在比较的。按照一个逻辑顺序来讲，会让你更清晰，而别人呢更加容易理解和记忆。常见的顺序呢有三种：第一种是时间上面的顺序，先后顺序；第二种是重要程度的顺序，就是从重要的往不重要说；第三种叫结构的顺序，比如说 SMART 原则，那就是从 S M A R T。 五个首字母开始往下面讲，三种顺序都是常见顺序，比好回顾一下这四个关键原则哈，叫论证类比，论就是结论先行，证就是以下证上，类就是把所有的相距同类项分类，而比呢，则是这些分类之间是比着来的，有一定的内在顺序，论证类比，你记得了吗？ 综上，运用这四个原则修改以后，你的年终总结一句话应该说：二零一六年我的人生多维度平衡发展，工作业绩超额完成，获得了学习和成长，孩子的学业有成，家庭关系相当融洽。这是一句话版本。但如果你有这么一张结构图，其实你可以在短时间之内把任何一件事情说清说全，只是深入度有所不同而已。比如说，如果你有一句话的时间，那么就只说结论就好。 如果你有一分钟时间，你可以说第二层；如果你有三五分钟时间，你可以说到第三层；而如果你有三十分钟时间，你可以把其中一件事情拉开来讲的很详细，怎么样讲都是很清晰的。关键是你搞清楚了这个事情背后的隐藏的那个金字塔结构。所以你发现没有？如果给你三十秒钟时间，你说不清楚一件事儿，那么其实给你三十分钟，给你半天也未必能说得明白。最重要的区别就是你脑子里面。 有没有这么一个清晰的论证类比的结构？